Bizda piyola mantini farsh tayyorlash jarayoni mahsulotlari mm-hmm. azizlar pechatki deganingizda pechatkida ishlash qiyin bo'lyapti o'sha uchun gigiyenaga toza rioya qilingan pechatkida ishlash qiyin bo'ldi azizlar o'shaning uchun pechatka kelmadi marhamat to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddamiz bu nimani go'shtidan mol go'shtidan Mol go'shti. чисто mol go'shti tuz solamiz ozroq приправа Çaldırın. Съемка. Бехтарин съемка. Даное Джалдини Бахи. İşte işte Murat polis yonka kime gevaka pro çocuklar behtarine kaçıyor. بیه بچه ها بیه این هم چای خونه خوبی خوب همه اوزونه بیه